Xulosa Allohning hukmini tatbiq qilishlik orasida tijoratingiz ozgina orqaga ketsa, odamlar orasida ozgina bir kulgiga yoki masxaraga qolsangiz yoki qandaydir jo'ralar ichida bir ajrab qolayotgan bo'lsangiz, Allohning hukmini tatbiq qilganligingiz uchun birodar ozgina sabr qiling. 1 yilmi, yarim yilmi ishingiz yurishmaydi, 2 yil yurishmaydimi? Siz kim uchun mehnat mashaqqat chekayotganligingizni bir fikr qiling. Siz harom tijoratni qo'yib, 1 yil, 2 yil ishingiz orqaga ketgan paytda sabr qilsangiz, Allohning huzuridagi qadringiz yuksalyapti olloh va'da beryapti tez kunlarda olloh boy qilib qo'yadi narsalarda deyapti ammo agar olloh uchun harom tijoratni qo'yib turib darrov yana ishingiz yurishib ketmaydigan bo'lsa ya'ni eski haromga qaytib oladigan bo'lsangiz demak siz toatni narxini to'lamabsiz demak birodarlar bu oyatlar siz bilan bizga haqda sobit mustaqim tursak sinovlar kelishligini ollohni huzurida darajamizni ko'tarilishini o'rgatyapti va mustaqim tura olsak olloh albatta o'zini fazlidan keyin boy badavlat qilib qo'yishligini o'rgatyapti